מה בעל העולם אומר? תדבר איתי. הדבר העיקרי בתשובה זה שידם יהיה לו פגישה יומית עם המלך. הכל יפה, סליחות זה טוב, הכל טוב, אבל אם אדם לא יהיה לו את הפגישה האישית עם המלך וידבר עם המלך, העיקר חסר מן הספר. כי זה עיקר התשובה. שאדם יבוא למלך, יגיד לו, המלך, תודה לך. תודה לך המלך, תודה לך המלך. אם אני אגיד לך מיליארד שנה תודה, לא יספיק להודות לך המלך. ואני רוצה להתקרב אליך, ואני רוצה לתקן את המעשים שלי. ומה בידי לעשות? רק לבקש ממך. יש לי יצרה, והיצרה הזה מנצח אותי כל הזמן, מקרקס אותי כל הזמן, בגלל שאני טיפש, לא מדבר איתך. ועכשיו לימדו אותי שאני צריך לדבר איתך, ואני אדבר איתך. מבקש ממך, תן לי את הכוח להתגבר על היצירה שלי. תן לי את הכוח להילחם עם היצירה שלי. תן לי, תגיד את הכוח, תעזור לי. אני לא רוצה לחתום. אני לא רוצה לחתום, אני רוצה להיות, אני באמת מתקרב אליך. תדבר עם המלך, תדבר עם המלך. כמו כל אבא טוב וכל אימא טובה, אם הבן יספר את החיסרון שלו ויבקש, אבא, תעזור לי, כל אבא טוב, וכל אימא טובה, שמע, הוא כבר הוא קיבל. אחרי כותבים, כי אל שומע תפילות תחנונים מטר, כי אתה שומע. כי שמע אצל הקדוש ברוך הוא זה קיבל. למי הוא לא שומע? למי שמדבר לשון הרע, ככה כתוב בצוהר הקדוש. למה? מידה כנגד מידה. אתה לא מאמין שיש אוזן שומעת. אתה לא, אתה חושב שאתה יכול לדבר והשם בך לא שומע. אתה מדבר, מה שאתה רוצה לדבר. אז השומע אומר, אתה, אתה אומר, אני לא שומע? גם כשתתפלל אני גם לא שומע. הוא שמע אותנו בשבת שרים שיר של הרב. לא דיבר מילה, לא שאל מי איפה השיר הזה, של מי השיר. כשם שעזרתני לסיים מסכת תענית, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם